Здравствуйте, подписчики канала Мир на ладони! В данном видеообзоре мы вам расскажем о самых невероятных татуированных людей в мире. Приятного просмотра! Мария Хосе Кристерна Мария – вполне обычная женщина, заботливая мать четырех детей, любящая жена, юрист по профессии. Теперь у нее собственный тату-салон – и невероятная популярность. Становиться женщиной-вампиром Мария стала еще в первом браке. Муж часто унижал ее и бил, и даже спровоцировал у несчастной преждевременные роды. Изменение тела стало своего рода психологической защитой. Этьен Дюма, житель Женевы, этот человек всю жизнь проработал газетным художественным критиком. По каким именно причинам этот молодой преуспевающий человек решил превратиться в монстра, неизвестно. Ясно одно, после того, как он покрыл свое тело татуировками, обзавелся имплантами рогов, вставил огромные тоннели в уши, нос и нижнюю губу, популярность выросла в разы. Том Лепард Потом 28 лет служил в армии Великобритании. Когда пришло время окончания службы, он осознал, что общество гражданских людей ему не близко, и он просто не сможет жить в их окружении. Приняв решение сбежать от цивилизации, он сделал себе татуировок на 10 тысяч долларов и переместился от благ цивилизации на остров Скай. Тату покрыли практически все его тело, живое место осталось только на внутренней поверхности ушей и между пальцами ног мужчина стал леопардом, даже вставил себе клыки. Одежду Том категорически не признавал, он оставил себе только повязку на бедрах. Мишель Бомба Маги Мишель очень популярная личность, стала собирательным образом всех пороков, существующих в мире. Большая часть тела девушки покрыта рисунками крайне сомнительного содержания – она является белой расисткой, неонацистской, наркоманшей и приветствует окружающим гитлеровским салютом. Джулия Гнас. Джулия занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая татуированная представительница прекрасного пола. До 30-летнего возраста она не имела ни одного рисунка на теле. Все началось с наследственного неизлечимого заболевания – Лечение от, от этого заболевания еще не придумали, поэтому женщина решила скрыть уродливые шрамы от болезни яркими татуировками.